kai ji mutum ya ce sai da na abu ɗalib to ɗan shi'a ne kan maka tambaya eh ba wani tambaya shi ne ɗan shi'a ne kurum yan wa me su sun mai da abin kasar su kamar komi su kabilanci ne